Y acepto lo que ya dijo no vez. Vale. Pero, de todas ah, formas, escuchando. Ah. Claro. Para anime. Es lo que ella, ella, ella te lo cuente vale. y ella no lo va a traducir escuchando. Eso, vale. Saumbo uta eh, primero lo coja cuete 14 tuyas. Ah. Apeiro serra gue alojeca eh lo icopona hanga eh paraguayo aputebe. Ah Apeiro llega tu rojo huma lo icopona hanga. Ah rojo qua otro lado ore comunidad pero topa. Ah robo ah. Ah alo chuhua ekue etama e visho kuera ka agupe wa tatu hu e pira e katu hansa o nyau mantene ha ha ore ndoro ikei ekuela ndoro ikuai sesa i añe e guarani ha ai qua e mi mian te ha em emi ha idioma te sa anye ha hau pe e se nye to kwera se nye ta kwera au kwa ngao oike kwela pe ha oi kwa ma ole mai kwai para luego al guaraní. Claro, esto es al guaraní ya, sí. pero a lo mejor lo no utilizar para agua. ¿O seguimos así? No, se vale. está contando okay. lo mismo que contó ella, en guaraní. Entonces luego ya lo... No. Perdón, continúo. Toi quá mà là lên nhà ta khỏi ha vậy Ha. ha ore. ha ha hả ko anga noro tuhu e mama ewe. O te proi wi pao rila ko sa kam upe wa kure i ta jika ti ta tunghu mia o te proi wi pao re. Mo nye me ewe i pre miso. Ha, ko anga o re noro tuhu ya koe ma ewe te le a to e i o pe para wa tuhu kwa. que peaje. ko anga rotiu huma, roiko ponama ko anga Ha ponama ha ro ama la ero como la de familia. la traducción, la estancia era carmelita ganaré la estancia. Pero yo hago a todo lado, yo jugado con orejas. Pesa la traducción, cuñaca y la guarani. Esa es la traducción de la señora. guaraní? Ah, Otra cosa, cuñaca, es orecoveche, preguntas y jamás. cuento mía. Ah, ¿me está preguntando? Sí. Ah. Cuento, Pepe, tenemos de abuela, de familia fuera, nieto mm. de y cuento, caso, mía, tenemos de eso de fuera. No. No, Mala igual, mía. acá, acá pues fue al acaso. ol kwa. Kaso nye un ula hai kwera ohen bisewa. Pa él nye wala a Eh. Onte. Onte onte. Onte onte. Awan. Esa Ahí la casa número uno. En la casa número uno. Entonces él no sabe, pero él sabe. Ah. Él tradujo todo lo que dijo la señora y dice que la señora.